Tunaishi kwenye dunia ya teknolojia, mifumo mingi sana ambayo awali ilikuwa ikitumia njia za analoji, sasa hivi imekwenda digitali. Hivyo ndani ya dakika moja, mamilioni ya taarifa, picha na jumbe muhimu zinatembea kupitia mitandao kutoka sehemu moja mpaka nyingine, haijarishi umbali uliopo kati yake. Hiyo inaitwa dunia kijiji. Lakini kama ujuavyo, katika kila eneo lazima kuna uharifu utatokea. Vivyo hivyo katika masuala ya mifumo mbalimbali ya kiteknolojia, suala la uhalifu lipo kama kawaida, na hasa ni kutokana na baadhi ya watu kuingilia taarifa za usiri au binafsi, picha, video au nyaraka fulani bila kuwa na ruhusa ya mmiliki taarifa hizo, na kitendo hiki kimekuwa kikijulikana kama udukuzi au hacking kwa lugha ya Kiingereza. Sasa leo nimeona nikuletee orodha ya wadukuzi ambao walitikisa dunia kwa udukuzi wao. Achana na hawa wanaodukua Instagram za watu maarufu. Hawa ninaokuletea ni hatari na matendo yao yangeweza kusababisha vita za mataifa makubwa na hasara za mabilioni ya fedha. Lakini kabla hatujaendelea, tafadhali naomba subscribe kwenye chaneli hii, yani ili uweze kupata taarifa za muhimu kupitia hapa hapa. Namba moja anaitwa Gary Mackinon. Kama nilivyokueleza kuwa leo nakuletea wadukuzi waliokuwa sehemu nyeti na si wale wa Instagram na Facebook. Huyo mtu sio mdukuzi bwana. Sasa kutana Gary Mackinon, raia wa Uingereza aliyewatetemesha Marekani kwa kudukua mifumo ya majeshi ya Marekani kiasi cha kupewa cheo cha Dangerous Hacker in History, yaani mdukuzi hatari katika historia. Kuanzia mwaka mbili mpaka mwaka tatu yaani kipindi cha miezi 13, Bwana McKinnon alidukua mifumo 97 ya jeshi la Marekani. Katika mpigo mmoja alisababisha kompyuta elfu mbili kuzima kisha akafuta mafaili muhimu pamoja na programu zilizokuwa zikihusu mambo ya silaha walizonazo katika majeshi yao. Na katika mpigo mwingine, mdukuzi huyu aliingilia mfumo wa jeshi la Marekani na kuacha ujumbe akisema your security is club, akimaanisha ulinzi wenu ni takataka. Mdukuzi huyu alipokuja kuhojiwa hapo mbeleni, alidai kuwa jitihada zake za kudukua jeshi la Marekani zilitokana na alitaka kufahamu ukweli juu ya kuwepo wa aliens, yaani viumbe wa ajabu toka angani na kuona kama kweli angani kuna viumbe wanaishi, mambo ambayo anadai aliona kuwa kuna ushahidi wa uwepo wake. Mwaka huo huo 2002 alifunguliwa kesi na mahakama kuu ya Marekani, lakini serikali ya Uingereza hawakumpeleka na baada ya miaka kumi wakaifuta kesi yake. Namba mbili, Kevin Mitnick. Mwanzoni mwa miaka ya tisini, mdukuzi Kevin Mitnick alikuwa akidukua kila kilichokuwa mbele yake na alianza kuanza na makampuni makubwa kama vile Nokia, Motorola na IBM na mwaka 1993 alidukua kampuni ya simu iliyofahamika kama Pacific Bell, na hapo ndipo FBI wakaanza kumfuatilia. Na hawakuishia kumfuatilia tu, bali walimtangaza mpaka kwenye vyombo vya habari, na hii ikamfanya aishi kwa kukimbia kimbia kwa miaka miwili mpaka alipokamatwa mwaka 1995 na akahukumiwa kifungo cha miaka mitano jela na alipokuwa jela, mahakama ilimtambua kama mfungwa hatari, hivyo akaweka kwenye seli ya kutengwa, kwani vyombo vya dola vilidai kuwa anaweza sababisha mashambulio ya nyuklia kwa kugawa kodi za siri kupitia simu ya kulipia iliyopo gerezani. Baada ya kutoka jela, Kevin aliamua kutumia elimu yake na ujuzi wake vyema kwa kuamua kufanya kazi kama mtaalamu wa masuala ya ulinzi dhidi ya uhalifu mtandaoni maarufu kama cybercrime, na anafanya kazi na baadhi ya makampuni aliyowahi kuyadukulia. Namba tatu, Jonathan James, kijana mdogo wa miaka 15 Wakati huo alifahamika kwa jina la Jonathan James. Alijinyakulia nafasi yake kuingia katika orodha ya wadukuzi hatari baada ya kudukua US Defense Threat Reduction Agency, wizara ambayo inahusika na kushughulikia na mashambulio yoyote makubwa yanayoweza kuikumba nchi ya Marekani. Lakini hakuishia hapo, akaingilia mfumo wa NASA, shirika linalojihusisha na mambo ya angani kama vile satellite na uchunguzi wa mambo yaliyo nje ya sayari ya dunia na kuiba programu ambayo ilikuwa na thamani ya shilingi bilioni 3.9 ambayo ilikuwa inatumika kuendesha mitambo ya NASA iliyokuwa angani na hii ikafanya NASA wasimamishe shughuli zao kwa muda wa wiki tatu, wakaingia hasara ya shilingi milioni 93. Mwaka mbili kijana huyu alikamatwa na kupewa kifungo cha ndani cha miezi sita na kuwa kwenye uangalizi mpaka atakapofikisha miaka 18. Bila kusahau kuandika barua ya kuomba msamaha kwenda NASA. Habari yake haikuishia hapo, kwani alizidi kuwa kwenye uangalizi mpaka mwaka nane ambapo nyumba yake ilivamiwa na polisi wakimhisi kuhusika katika matukio mengine ya udukuzi kimtandao. Kutokana na hofu aliyokuwa nayo ya kwenda jela, inadaiwa Jonathan alijiua mwenyewe licha ya kwamba hakuwa hata amefunguliwa kesi ya uhalifu. Kabla hatujaendelea, ningependa nikukumbushe kusubscribe kupitia chaneli hii, yaani utapata mambo mengi sana ambayo yatakufanya uburudike. Namba 4. Matthew Bevan na Richard Price. Richard akiwa na umri wa miaka 16 alikutana na Matthew mwenye umri wa miaka 21 na akawa akifundishwa masuala ya udukuzi na katika matukio yao waliyofanya walifikia hatua ya kudukua mpaka jeshi la anga la Marekani NASA pamoja na NATO na wakawa wakipekua na kuchekua mafaili ya serikali kwa kile walichokidai ni kutafuta ukweli juu ya aliens. Pia vijana hawa walidukua kituo cha utafiti wa masuala ya nyuklia toka Korea, wakaiba mafaili yao na taarifa zao za siri, kisha wakazituma kwenda jeshi la anga la Marekani. Haikuwa jambo jema, kwani Marekani hawakujua nani kawapa taarifa hizo za siri na walikuwa wakiogopa sana endapo Korea Kaskazini wakijua taarifa zao zimeibwa. Basi wangeweza kuishutumu Marekani kwa wizi wa taarifa na udukuzi, kitendo ambacho kingeweza kupelekea vita, lakini baadaye walikuja kujua kuwa taarifa hizo ni za Korea Kusini, na kwa kuwa nchi hizo mbili zina uhusiano mzuri, shida yoyote ingesuluhishwa haraka. Vijana hao baada ya kukamatwa, walilipa faini ndogo kabisa shilingi milioni 3.4 na hawakufungwa kwani hakukuwa na ushahidi wa kutosha hukumu mahakamani. Namba tano, Astra. Huyu ni mdukuzi ambaye mpaka sasa ninapoandaa video hii sura yake haijawahi kuonekana, na ni mdukuzi ambaye kuanzia miaka elfu mbili alituma muda mwingi sana kudukua mifumo mingi ya ulinzi na kuiba teknolojia, data na programu, kisha kuziuza maeneo mbalimbali ya dunia. Watu wengi hawajui ni pesa kiasi gani alitengeneza au fedha hizo zilikwenda wapi, lakini hasara aliyoingiza inadaiwa kufikia kiasi cha dola ya Kimarekani milioni 250 mpaka milioni 361 ambao ni sawa na shilingi bilioni 579 mpaka bilioni 837 za Kitanzania. Baada ya kumtafuta kwa muda mrefu bila kujua yuko wapi, Ilidaiwa kuwa mwaka 2008 mamlaka za Ugiriki zilimkamata mdukuzi hatari, na wengi wakidai ndiye huyu Astra, na baadaye kulikuja kuwa na uvumi kuwa Astra ni mzee wa miaka 58 ambaye ni mwalimu wa hesabu wa Ugiriki na ndiye aliyekuwa akifanya udukuzi. Asante kwa kutazama video hii. Jina langu naitwa Amani. Asante, endelea kutazama, lakini nikuambie kwamba usisahau kusubscribe kupitia chaneli hii.